Mama me singa, mamãe, essa menina é bipolar, é bipolar. Fecha a porta, apaga a luz e concentre sentar. Vai descendo em gosta que nós é vida luz, que ela ama que nós é vida luz. Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca. Ela gosta que nós é vida luz, que ela ama que nós é vida luz. Fecha a porta, apaga a luz e concentre sentar. Vai descendo em mim em câmera lenta. Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Sei que tu aguenta. Juro que eu tô me esforçando pra não terminar. Me degradar pra te agradar difícil, tá? Minha mãe me xinga, mama arranha. Essa menina é bipolar, é bipolar. Fecha a porta, apaga a luz e consente sentar. Vai descendo em mim em câmera lenta. Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Sei que tu aguenta. Juro que eu tô me esforçando pra não terminar. Me agrada pra te agradar. quiser vida luz, que ela ama quem não quiser vida luz. Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca, ela gosta que nós é vida luz, que ela ama quem não quiser vida luz. Fecha a porta, apaga a luz e consente sentar. Vai descendo em mim em câmera lenta. Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta. Fecha a porta, apaga a luz e consente sentar. Vai descendo Chama me sim da mamãe, essa menina é bipolar, é bipolar.